को मुंह से लपकते हुए एक तो पीछे ही छूट चुका है यस ये दूसरी बास्केट में तीसरी बॉल तीसरे बास्केट पर फिनिशिंग है ग्राहट से ये स्टेडियम गूंज जाना चाहिए बहुत ही बढ़िया